érintettek egymás között látnak rokonságot, mert egyes részek fedésben vannak egymással, mint amin a, a német az ógöröggel, vagy angol <clears throat> a némettel, de ez kiadja a teljes, egy teljes magyar nyelvet, amit onnan lehet tudni, hogy az a teljes, mert akkor újból helyre áll a gyökrendszer tisztasága és a gondolatrendszer egésze. Miért nem ezt tanuljuk? A 17. század végén, 19. század elején Európában furcsa tanok ütötték föl a fejüket, amit úgy lehet mondani, az, hogy a felsőbb rendűség tudata e, kezdett elterjedni, az übermens, stb. Ennek rossz vége lett. <clears throat> Na most az európaiak e, mindenben úgy gondolták, hogy a, a világ legfejlettebb népei ők, világ legfejlettebb szellemiséget ők képviselik, a világ legfejlettebb nyelve az övéké és a 19. század nagyon kevés ismeretére tére építve elméleteket hoztak létre. Így adódott például, hogy az, a nyugatiak azok indo-európaiak. Na most azóta már kiderült, hogy indo-európai olyan, hogy indo-európai nincs, olyan, hogy indo-európai ősnyelv nem létezik, de az a baj, hogy ebben rengeteg hamis eszmére nemzeti eszmények épültek fel, máig tartóan. Na most visszavonni azt, hogy <laughs> nincs olyan, hogy indoeurópai, nincs olyan, hogy árja, egyszerűen, hogy a szivatalosan megtennék, összeomlana a mai hatalmi rendszer. Mert az emberek abban a tudatban élnek. Tehát létrejött az indoeurópai eszmevilág, ami sohasem volt egyéb, mint hogy a hatalmi rendszerek változtak. Úgy tessék elképzelni, hogy állik fejfegyverzett hatalmas csapatok egyszer csak megjelentek rabolni, betörtek a békés Európába. Itt békés élet volt. Írtottak mindent, amit tudtak, raboltak, stb. Ez több változat volt, ez az egyiknek jó neve van, hogy a kurgán műveltség, betört Európába ez a kurgán műveletlenség. Lényege az, hogy ezek a rétegek, a betört rabló hadak egyszerűen uralkodó réteggé váltak. Aztán jöttek mások is, itt nem a nép cserélődött le, az uralkodó rétegek változtak. Csak hogy ez a hódítói szellem a mindenkori uralkodó rétegben aztán folyamatosan megmaradt. Tehát a nép az ugyanaz, ugyanaz az ősnyelv van itt teljes Európában, és ez mindenben kimutatható, bármelyik nyelvben. Ugyanez mondható a, a mi sorsunkra, a Kárpát-medence sorsára is. Hát az, hogy jöttek a hunok, szóval az, az a butaságot elképzel, jöttek, a, hogy üres a Kárpát-medence, jöttek a hunok, telje, tele a Kárpát-medence. Jöttek vagy 20 ezeren egyébként. Tehát nem abból éltek katonák. katonák. Aztán elmentek, tehát a hun vezérkar egyszerűen elment, vagy szétszakadt több ágra, stb és akkor azt mondják, hogy üres a Kárpát-medence. Jönnek az avarok, megint tele a Kárpát-medence. Elmennek, vagy összeomlik az avar államszervezet, <clears throat> rengeteg avar él áll még itt Magyarországon. Azzal üres a Kárpát-medence. Üres, megjelentek a, a, a, a magyarok, megint tele lett a Kárpát-medence. Hát ez olyan dajka mese, olyan, mint azt mondanánk, hogy aztán megint üres lett az ország, jöttek a, a, a szovjet hódítók, tele a Kárpát-medence. Elmentek a szovjet hódítók, üres a Kárpát-medence. Tehát az ősnép az mindig maradt, legfőjebb írtották itt ott őket, de nem a hunok, nem az avarok, nem a magyarok, mert ez rokon társulat. Mindegyik uralkodó réteg, magyar is, hát egy szkita uralkodó dinasztia. Na most miért van szükség a, a, mindig a teljes lakosság költöztetgetésére? Azért, hogy kijöjjön az, hogy a magyarok csak a, a 800, tehát a 900-as évek vagy a legelején, mondjuk 895-ben jöttek volna ide. Azelőtt egy se volt itt. Ez azért lényeges, mert ö, a, a, az indoeurópai európai hamistan a, a, a honfoglalás hamistana és a finnugorizmus ugyanaz, ugyanazra, arra van szükség, hogy ki legyen a, a, a, a, az indó-európaiak meg legyen a bizonyítás, akikben a akik ez a szlávokat is beszámítják. Tehát valóban volt, de nem honfoglalás volt, hanem egy uralkodó dinasztia megjelent, a magyari urak valóban csodát műveltek itt a, a Kárpát-medencében pár év alatt Európa nagyhatalmává váltunk. Azok voltunk előtte is, mi, akik itt laktunk, hiszen nem a, az avarok fizettek adót a bizánciaknak, hanem a bizánciak fizettek nagyon nagy adót a, a, az avar, nem a, a, az itteni népnek, hanem az uralkodó rétegnek. Tehát az indoeurópaizmus, a finnugorizmus és a honfoglalás az e, három lába tartó pillére Európa, teljes Európa hamis eszmének. Az ősnyelv szellemiségének a lerombolása mindenképpen sérülés, tehát az emberi szellem lerombolódása. Ez nagyon rossz folyamat, semmi óra nem vezethet, rossz lesz a vége mindenképp. Mert nem egész, nem kerek a, a gondolkodás. <clears throat> Tehát nekünk ilyen szempontból rettentően óvatosnak kell lennünk, nem szabad hagyni, hogy a, azok is a mi szavaink ám, amit itt behoznak, mint idegen szavat, csak azokat már rossz értelemben használják, és lekerekítik, kalodába zárják a jelentést. Mint például azt mondom, hogy jel, akkor azonnal beindul az ember agya a jelentéstől a jellemig, minden benne van. És ez elveszik, akkor széthullik a mi nyelvünk szelleme is. És miért fontos ez? Azért, a, mert mi még őrizzük a világ teljességében való gondolkodást. Tehát az egy természet egészében a közvetlen kapcsolatunk megvan mi olyanok vagy, tehát mi egy szellemi génbank vagyunk ilyen szempontból, mert a nyelvünk végtelen ősi nyelv, tehát minden ismeret, tudás, tapasztalat, megnevezés elképesztően nagy bölcseletet tartalmaz. Régi tudása benne van, csak tudni kell ki bányászni. És ez olyan kincs, a, hogy maradjon meg, mert utolsó esély arra, hogy újból természetes kapcsolatba kerüljünk a világegyetem egészével.